न्यू वीडियो तो हम लोग आ चुके हैं वापस एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ तो भाई ब्रांड न्यू वीडियो ये है कि एक हफ्ता हो चुका है कि हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आई है तो वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि यार जो मेरी स्क्रीन है वो हो चुकी है ख़राब स्क्रीन ख़राब हो चुकी है तो इसलिए मेरा जो चैनल था जो सब कुछ जो मैं जो गेमिंग वेमिंग करता था वो सारी चीज़ें मेरी उस पर होती थी तो इसलिए वो स्ट्रीन मेरी तो स्क्रीन ख़राब हो चुकी है तो इसलिए वीडियो नहीं बन रही है तो और जो ये वाली जो वीडियो अपलोड हो रही है यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपलोड हुई है कुछ भी मत तो इसलिए इस वीडियो पर जाके लाइक कर दो और चैनल को जो नए हो सब्सक्राइब कर दो भाई सब्सक्राइब बहुत ज़रूर करो क्योंकि भाई सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि भाई हमें तो वन के करने हैं ना यार तो सब्सक्राइब करते हुए जाना और सपोर्ट सपोर्ट करते रहो यार ऐसे करते रहोगे सपोर्ट तो, तो जल्दी वन के हो जाएंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई बहुत दिनों से एक हफ़्ता हो गया वीडियो नहीं आ रही भाई मैं कोशिश करूँगा वीडियो जल्दी जल्दी आए क्योंकि मेरी स्किन जल्दी जल्दी से बन जाए तो स्किन बन जाएगी तो ही मेरी जो है वीडियो वो आ पाएगी क्योंकि यार हमें बनानी है वीडियो तो वीडियो बनानी है तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा भाई तो हम ही थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ ब्लॉगिंग भी करते हैं ब्लॉगिंग करेंगे तो अभी देख लो सही चल रहा है ब्लॉग भी यही ब्लॉगिंग की तरह ही बना रहा हूँ मैं ज़रा प्रैक्टिस होती है इससे यार प्रैक्टिस इसलिए होती है क्योंकि भाई करनी पड़ती है सारी चीज़ें क्योंकि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करते रहोगे तो बेटर होते रहोगे हर काम में तो इसलिए प्रैक्टिस को कभी मत छोड़ना तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट